Masala po. Masala. Ganun yung pag-ano mo. Oo. Kasi yun yung Okay. na. Okay lang natin yung ano. Ah, Ay, kapag kasi over 75 Ito yung ano po niya, kamera. Hindi pa niya. Ma'am, ma'am. Ay, pigaw, oh, ano ba dyan? Ang sundalo po. Ang galing ng damit? Ang galing ng damit. Hindi Patulong. Thank you. Something right, left. Oo, bago bumalik. Mas looking so, anong nangyari sa'yo sa basketball? Ah, paano yung pagkahulog sa'yo? Ano po? Mas looking to. Na-fracture yung braso ko. Tapos na, nasala po. Nasala. Tapos yung pag... Ganun yung pag ano. Oo. Tapos ganyan na kanya. Oo. Pagbangon ko po ganyan po. Against your body ba? Sakit po. Ganyan. ano yun. pangalan mo? David po. David. Ilang taong ka na? 17 po. 17. Taga saan? Kalamba po. Kalamba Laguna? Opo. Laguna. Kagay friend. Ilang. Anak niyo po ba? Ha? Anak niyo po. Pamangkin. Ay, Ayaw pumasok ng nanay kasi nerviosa. Wow. Pagkatapat. Kahapon lang po, no? Kahapon. Malawon ah, na. Malawon na. Mabuti. Fresh. Fresh. Kasi nung nakaraan po, mayroon ano, galing sa... Ay, matulad po na siya eh. Matulad po na siya. Matulad Oo. Ganyan. Sakit? Pero pag ganito, papasok. Sakit. Pain. Okay, proceed tayo. Kaya? Tingnan mo ng malalim. Tingnan ng malalim. Okay, ready ka na? Okay pag ganun niya, mm. ganun. Hmm. Oh, yung ano? Yung... Damit, damit muna, damit. Damit muna, damit. Damit, damit, damit. Damit, ikaw natulala ka na. Galaw, close open, close open. Close open. Ano ramdam mo? Pero ngayon, okay na. Isip lang ha. Happy ka na. Masaya ka na. Uh, ako si David Andre Fornis. Thank you po. Maging okay na yun. Maging eh. okay na po yung braso ko po. Dislocate. Dislocate. Ay, dislocate. Opo. Tingin. Kaya pwede pa yung maglaro ng basketball kung gumaling o <laughs> may bitsa na. Meron na ako Kasi mahirap na pag maulit ko yung makamakulit yung ano niya, mga practice ko. Sige nga, bawa ka na mo. Eh. So okay ka na? Congrats. Thank you. Ah. <laughs> Congrats.